हेलो एवरीवन तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं chapter number six chapter number six functions के रिलेटेड है और फंक्शंस क्या होते हैं तो फंक्शंस जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक इंस्ट्रक्शन का मुश्तमिल होता है जो कि तब ही एग्जीक्यूट होती हैं जब फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है <coughs> यानी कि फंक्शन है और उसकी एक कोई ना कोई बॉडी होगी जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगी और जो फंक्शन होगा जब भी इसे कॉल किया जाएगा तो वो टास्क परफॉर्म करेगा तो उसके अलावा हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो हमें प्री डिफाइंड होते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में जैसे कि प्रिंट ऐप का फंक्शन हो गया स्कैन ऐप का फंक्शन हो गया तो ये सारे क्या हैं प्री डिफाइंड फंक्शन हैं बिल्ट इन फंक्शन हैं और उसके बाद एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये कौन से फंक्शन होते हैं ये जो हम लिखते हैं जो प्रोग्रामर लिखता है जो प्रोग्रामर अपनी आसानी के लिए फंक्शन बना देता है और उसको जो है ना री यूज़ करता है अपने कोड में और इंपोर्ट करता है या फिर हेडर फाइल बनाता है तो वो जो सारे मतलब के फंक्शन जो यूज़ करता है ना वो जो यूज़ करता है प्रोग्रामर खुद जो बनाता है उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और इसका जो है ना फंक्शन को बनाने का जो सेंटेक्स है वो ये दिया गया है इसमें जो है ना हमें पहले तो हमने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जो होती है फंक्शन हेडर इसमें क्या होता है एक रिटर्न टाइप होती है ये फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न में कोई ना कोई रिजल्ट उसको देगा अगर वॉइड होगा तो मतलब कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता और अगर इंट चार वगैरह होगा तो मतलब कि वो अपने रिटर्न टाइप के मुताबिक जो है ना कोई ना कोई रिजल्ट देगा तो फंक्शन का नाम होता है और उसके अंदर पैरामीटर होते हैं पैरामीटर असल में वेरिएबल्स होते हैं जो जिनको जो है ना जब फंक्शन को कॉल किया जाता है अगर पैरामीटर मौजूद हैं तो फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई ना कोई आर्गूमेंट या जो है ना एक्चुअल पैरामीटर जो है ना वो दिए जाते हैं जो कि इन्हीं जो है ना फॉर्मल पैरामीटर में आते हैं और इसको जो है ना फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं तो <clears throat> इन पैरामीटर में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और उनको जो है ना आगे ब्लॉग में हम यूज़ कर सकते हैं तो नीचे जो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो फंक्शन की बॉडी कहलाएंगी उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है तो फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत तब पेश आती है जब हमारा फंक्शन जो है ना मेन फंक्शन के नीचे पड़ा हो अगर मेन फंक्शन के ऊपर जो है ना अगर हम आ, आ, अगर कोई हम यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर जो है हम अगर लिख देते हैं कोई फंक्शन तो वो जो है ना तब जो है हमें कॉलिंग करते वक्त जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और डिक्लेरेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी और अगर हमारा फंक्शन मेन फंक्शन के नीचे पड़ा है तो फिर हमें डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है और जो डिक्लेरेशन होती है वो प्री डायरेक्टिव के नीचे आती है यानी कि मेन फंक्शन के ऊपर तो इसकी डेफिनेशन ये है कि use when when user user defined function is after main function और <clears throat> इसका सेंटेक्स ये है कि हम जो है ना जो भी आगे डिफाइन होगा जो कि ये ये क्या करता है फंक्शन डिक्लेरेशन जब हम कर देते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस नाम का जो फंक्शन है वो आगे कहीं एग्जिस्ट करता है तो <coughs> उसका जो है ना रिटर्न टाइप हम दे देते हैं और फंक्शन और उस तरह मतलब कि जो फंक्शन हेडर है ना जिस तरह फंक्शन हेडर है उसी तरह की हम स्टेटमेंट जो है ना डिक्लेरेशन में दे देते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि जो है ना वहाँ हम जो है सेमी कॉलन नहीं लगाते लेकिन जो है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हम सेमी कॉलन लगा देते हैं उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन में पूरा का पूरा फंक्शन आ जाता है ये जो ऊपर हमने पूरा का पूरा फंक्शन जो बनाया है ये असल में फंक्शन डेफिनेशन ही है तो फंक्शन डेफिनेशन का ये मतलब है कि फंक्शन को डिफाइन करें फंक्शन क्या रिटर्न करेगा उसका क्या नाम होगा पैरामीटर क्या होंगे उसका बॉडी क्या होगी उसके बाद फंक्शन कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है फंक्शन को कॉल किया जाता है फंक्शन को पुकारा जाता है कि अब तुम एग्जीक्यूट हो जाओ तो फंक्शन इसके लिए हम सिर्फ फंक्शन को फंक्शन के नाम से पुकारते हैं तो फंक्शन का नाम लिखना है और अगर एक्चुअल पैरामीटर देने हैं तो वो देंगे अगर फॉर्मल पैरामीटर जो कि फंक्शन डिफाइन करते वक्त अगर फंक्शन में है तो फिर जो है ना एक्चुअल पैरामीटर की जरूरत पड़ती है और पैथन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है ना एक्चुअल पैरामीटर को आर्गूमेंट्स का नाम दिया जाता है और इसको जो है ना पैरामीटर का नाम दिया जाता है लेकिन अगर सी लैंग्वेज की बात करूँ तो जो है इसमें ना एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है और ये जो है ना एक एग्जाम्पल है जिसमें जो है ना वाइड शो इंट ये क्या है जी दो तरीके होते हैं डिकोरेशन के फंक्शन डिकोरेशन के एक तो ये है कि आप जो है ना पैरामीटर की सिर्फ टाइप दे दो और दूसरा ये है कि आप पैरामीटर की टाइप और वेरिएबल तो दोनों दे दो तो इसमें जो है ना सिर्फ टाइप दी गई है इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन अब नीचे देखें तो वाइड शो एंड नम तो ये जो है ना ये फंक्शन हमने ये एक प्रोग्रामर ने बना रखा है ये हमने बना रखा है और ये नीचे डिफाइन है ये मेन के नीचे डिफाइन है इसकी वजह से ना इसको जो है ना हमें डिक्लेयर करना ऊपर ज़रूरी होता है और वो भी मेन फंक्शन के ऊपर तो मेन फंक्शन में ये कॉलिंग ये कॉलिंग स्टेटमेंट होती है इसमें शो शो क्या था फंक्शन का नाम था तो फंक्शन का नाम आ गया और उसमें अंदर क्या आ गया पैरामीटर अब ये पैरामीटर जो है ना ये अब वेरिएबल है और इसके अंदर जो है ना वैल्यू है तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है कि ये प्रिंट है प्रिंट से क्या होगा कि इंटर नंबर शो हो जाएगा स्क्रीन पर उसके बाद स्क्रीन से क्या होगा वो यूजर से इनपुट लेगा और उसको एन में स्टोर करा देगा और जो एन में स्टोर होगा ना वो फिर शो फंक्शन को actual parameter as actual actual parameter चला जाएगा और यहाँ इंट नाम में आके स्टोर हो जाएगा तो अब जो एन की वैल्यू थी वो आगे नम में अब जब नम में वैल्यू आ गई है तो फिर जो है ना ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसको कॉल किया गया है तो ये शो करा देगा नंबर को और जो है ना उसके बाद फिर कंट्रोल वापस चला जाएगा शो शो जहाँ इसको कॉल किया गया था उससे नेक्स्ट लाइन पर और जो है ना शो करा देगा एंड ऑफ द प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम में क्या है कि एक फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है दूसरा ये है कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट बताई गई है कि कॉल कैसे किया जाता है और तीसरा ये फंक्शन डेफिनेशन तो फंक्शन डिक्लेरेशन में जो है जैसा कि मैंने बताया था एक रिटर्न टाइप होगी फंक्शन का नाम होगा और उसका या तो पैरामीटर की टाइप होगी या टाइप और पैरामीटर दोनों होंगे तो कॉलिंग में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का नाम होगा और उसके अंदर क्या होगा वैल्यू होगी जो कि एक्चुअल पैरामीटर कहलाएगी और उसके बाद मैंने आपको जो है ना फंक्शन डेफिनेशन का जो सेंटेंस दिखाया था उसमें यही था कि जो है ना फंक्शन टाइप होगी फंक्शन का नाम होगा और जो है ना उसके अंदर पैरामीटर होंगे और पैरामीटर ऑप्शन है लाजमी नहीं है कि पैरामीटर हो ही हो तो ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं एक रिटर्न टाइप और दूसरा उसका फंक्शन का नाम ये दो चीज़ें मस्ट हैं उसके बाद जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है सही हो गया तो उसके बाद है कि you can use function function calling in following statement if function return result यानी कि जब हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तो उसके रिजल्ट को हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं उसके रिजल्ट को हम किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं जैसे कि इसमें मैंने बताया कि एक फंक्शन है जो कि एन नाम का एक्चुअल पैरामीटर ले रहा है तो इसके साथ जो है ना कोई ना कोई ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा और वो रिजल्ट क्या होगा वार में स्टोर हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन में भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं जैसे कि var is equal to three plus function n तो फंक्शन एन जो है ना इस एन के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद क्या तीन में प्लस करके वार को असाइन कर दिया जाएगा उसके अलावा आउटपुट स्टेटमेंट भी हो सकती है आउटपुट स्टेटमेंट भी यूज किया जा सकता है जैसे कि अब ये अब यहाँ जो है ना शो नंबर तो शो नंबर क्या हुआ कि यहाँ से ना यहाँ प्रिंट हुआ तो इस इसमें अगर यहाँ पर एन पर जो है ना कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते और ऑपरेशन वहाँ जाता तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर जो है ना इस तरह यहाँ पर भी डिस्प्ले करा सकते थे तो उसके अलावा जो है ना कंडीशनल एक्सप्रेशन में भी जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो है ना रिजल्ट आएगा और वो अगर इस चीज़ के इक्वल होगा इफ़ लगाएंगे और उसके अंदर जो है ना हम ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि ये फंक्शन ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये वाला रिजल्ट जो है ना रिटर्न करना चाहिए तो जो है ना उस कंडीशन में हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं जो within the function use होते हैं जैसे कि ये void मेन फंक्शन है अब इसके अंदर जो है ना int एन अब ये इंट एन है ना तो इसकी ये इंट एन अगर आप शो वाले फंक्शन में बना दोगे तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि शो वाले फंक्शन में इंट एन नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो है ना इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो है ये यहाँ पर एक्सेसिबल भी नहीं है दूसरे फंक्शन में जो एक फंक्शन का जो जो है जो भी वेरिएबल होता है ना उसकी जो उसका जो स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन होता है जो लोकल वेरिएबल है ना ये जो एन है ये लोकल वेरिएबल है इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है इसी फंक्शन में जो है ना इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है लेकिन इस फंक्शन के बाहर इसका कोई वजूद नहीं है और ये जो है ना एक्सेसिबल नहीं है तो इसका जो नाम है इसकी भी वैल्यू जो है ना वो भी इसी फंक्शन में है दूसरे फंक्शन में अगर हम जाएंगे तो सेम नाम रख सकते हैं और उसके अलावा ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल ये अक्सर मेन के ऊपर लिखा जाता है मेन फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है तमाम फंक्शंस के ऊपर लिखा जाता है एक्चुअल एक्चुअली तमाम फंक्शंस के ऊपर लिखा जाता है इसलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना इसको जो है आप मेन फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो इसको और जो है ना शो फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो किसी भी फंक्शन में ना इसको ग्लोबली एक्सेस हासिल होती है तो इसका जो है ना स्कोप बहुत ज़्यादा होता है जबकि जो है ना लोकल वेरिएबल का स्कोप कम होता है लोकल वेरिएबल जो है ना वो विद इन द फंक्शन रहता है और जब फंक्शन एक्टिव होता है तो वो जो लोकल वेरिएबल है वो भी खत्म हो जाता है लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है ना वो खत्म नहीं होता वो हर फंक्शन में जो है ना एक्सेसिबल होता है और हर फंक्शन में जो है ना रहता है उसके अलावा function as a header file जो फंक्शन है ना इनको हम हेडर फाइल इनकी हम हेडर फाइल बना सकते हैं यानी कि हमने एक फंक्शन बनाया साम नाम का जो कि क्या रिटर्न करता है साम रिटर्न करता है तो हमने साम नाम का फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न करेगा साम तो उसको हमने जो है डॉट एच एच नाम की एक्सटेंशन में क्या कर दिया सेव कर दिया तो फिर उसको हम कॉपी करके जो है ना इंक्लूड फाइल में ले जाकर उसको पेस्ट कर देंगे तो फिर जब हम इसको एक्सेस करेंगे जैसे हम एस टी डी डॉट आयो ओ डॉट एच और कौन आयो डॉट एच को जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरह हम हम जो है ना अपने उस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में जो है ना प्रैक्टिकल सेशन में हम क्या देखेंगे कि जो है ना एक फंक्शन हम बनाएंगे जो कि फंक्शन के मेन फंक्शन के ऊपर एक्सेसिबल होगा और जो है ना एक नीचे होगा और ये सब करने के बाद जो है ना एक जो है ना फंक्शन जो होगा उसके हम हेडर फाइल बनाएंगे और वो जो है हम एक्सेसिबल करेंगे दूसरी फाइल में से तो तीन तरह के हमने देखने हैं फंक्शन और पहले फंक्शन बनाना सीखना है और फिर फंक्शन के जो है ना ऊपर नीचे जो डिक्लेरेशन होगी वो हमने करनी है देखनी है तो थ्योरी का सेशन हमारा कंप्लीट होता है तो हम अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की जाने चले तो फंक्शन बनाना जो है ना हम स्टार्ट करते हैं तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें जो है ना हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है मैं देख लेता हूँ लिख लेता हूँ S P D I O dot H और उसके बाद हैश इंक्लूड कौन आई ओ डॉट एच और उसके बाद उसके बाद जो है ना एक फंक्शन हम बनाएंगे वाइट मेन सही तो ये हमारा मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन जो है ना उसके बाद जो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो हम जो है ना कौन से फंक्शन बनाएं तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था एक फंक्शन था गेट एस का जो कि क्या करता था यूज़र से यूजर से क्या करता था इनपुट लेता था और फिर जो है ना एक हमने पढ़ा था जो कि पुटेस जो कि क्या करता था जो है ना उसको डिस्प्ले करा देता था स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा देता था तो हम जो है ना उसी तरह का कुछ बनाते हैं तो ऊपर मैं एक बना देता हूँ एक बनाते हैं हम फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप होगी बल्कि नहीं हम वो नहीं बनाते हम बनाते हैं जो कि क्या करे चार जो कि एक कैट चार करे और जो है ना उसको डिस्प्ले करा दे तो हम लोग ये बनाते हैं चार रिटर्न टाइप होगी चार क्या होगी रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम हम देंगे get get character get character लेगा और वेब करेक्टर कहाँ से लेगा कि ये लेगा यूजर से तो स्किन एफ स्किन एफ जो है क्या अपने कहा एक इंट नाम का जो है ना एक चार नाम का जो है हम बना लेते हैं वेरिएबल और उसको जो है ना स्किन एफ और कहाँ से हम ले लेंगे स्ट्रिंग और इसको हम सेव करा देंगे वन तो ये हमारा फंक्शन बन गया तो इसमें हमने क्या करना है हमने जो है ना असल में हमने गेट करेक्टर गेट करेक्टर लेना है ना तो क्या करेगा गेट करेक्टर गेट करेक्टर तो एक वेरिएबल तो हमें देना चाहिए ना नहीं नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गेट करेक्टर तो रिटर्न रिटर्न चार ठीक है वॉर तो ये हमारा जो फंक्शन है ना ये रेडी हो चुका है तो हम जो है ना एक इसके इधर भी वॉर बना देते हैं जैसे कि मैंने कहा था कि जो है ना आपने यहाँ पर वॉर नाम का एक बना दिया है वेरिएबल तो दूसरे फंक्शन में क्या होगा कि आप उसी नाम से बना सकते हो क्योंकि इसका वजूद सिर्फ इसी फंक्शन में है गेट करेक्टर में और दूसरे का जो है ना सिर्फ मेन में है तो इसमें मैं दोबारा से गेट चार बना देता हूँ तो ऐसा हुआ कि चार मैंने बनाया और वार फिर रख दिया और उसने जो है ना फंक्शन को कॉल कर दिया गेट का तो अच्छा तो अब क्या होगा अब अब रन करेंगे अब जब हम इसको रन करेंगे तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा सेव करना पड़ेगा तो पहले हम जो है ना डार्ट सी कर लेंगे डार्ट सी करेंगे तो हम इसको जो है ना चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स के नाम से सेव कर लेता हूँ और सेव uh, करने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगी और आउटपुट ये है कि हमें एक करेक्टर देना है और इंटर करना है तो हमारा करेक्टर चला गया तो हमारा फंक्शन सही से काम कर गया अब देखो हमने डिक्लेरेशन नहीं की हमने जस्ट फंक्शन बनाया कैट करेक्टर का और वो फंक्शन जो है ना क्या करता है कैट करेक्टर ले लेता है और जो है ना जब हम इसको कॉल करते हैं तो क्या ये ये यूजर से लेगा कैट करेक्टर करेक्टर को कैट करेगा और फिर जो है ना उसको वेरिएबल में डाल देगा और फिर जो है ना हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं तो हम इसको डिस्प्ले कराने का काम जो है ना वो हम किससे करेंगे डिस्प्ले करेक्टर डिस्प्ले करेक्टर नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि हम मेन के नीचे लिखेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा डिस्प्ले कर देगा तो मैं लिखता हूँ डिस्प्ले डिस्प्ले करेक्टर तो डिस्प्ले तो करेक्टर जो है ना क्या करेगा डिस्प्ले करा देगा इसको तो हम जो है नीचे डिफाइन कर देते हैं अब अब इसकी जो रिटर्न टाइप है वो तो कुछ नहीं है ना क्योंकि ये तो प्रिंट करा रहा है ये कोई चीज़ रिटर्न तो नहीं करा रहा तो वाइट लिखेंगे और डिस्प्ले है ना तो डिस्प्ले करेक्टर तो डिस्प्ले करेक्टर हो गया तो मैं जो है इसको ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करूँगा और ये हो जाएगा तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी तो अब ये क्या हो गया अब वेरिएबल में आया तो आगे कोई पैरामीटर भी तो होना चाहिए ना यार मैं चार नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ फिर यहाँ से फिर मैं चार लिखता हूँ तो मैं जो है ना वेरिएबल सेम रख रहा हूँ डिफरेंट मतलब के फंक्शन में तो ताकि आपको जो है ना लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए तो एंड पे जो है ना ग्लोबल वेरिएबल का मैं आपको बता दूंगा तो अच्छा तो ये वार आ गया तो इसमें जो है ना हमारे पास वैल्यू आ गई है तो जब वैल्यू आ गई तो आप इसको प्रिंट करा देते हैं प्रिंट कैसे कराएंगे प्रिंट पूरा फंक्शन हमने पढ़ा जो है तो इसमें जो है ना इसके हिसाब से जो है हम कमेंट स्पेसिफायर लगाकर और ठीक हो गया तो अब क्या होगा अब आएगा एक तो एरर और दूसरा जो है ना हमारी आउटपुट भी प्रिंट होगी तो ये क्या हुआ तो ये इसलिए हुआ एरर एरर इसलिए आया और आउटपुट इसलिए सही आई क्योंकि जो है ना एक तो टैब सी प्लस प्लस ऊपर से जो है ना ये सी लैंग्वेज ये जो सी लैंग्वेज है इसमें बहुत सी कमियां हैं और ये सही तरीके से ऐड शो नहीं कराती लेकिन जो है ना हमें जो है ना रूल्स के हिसाब से चलना है तो जो है एरर प्रोड्यूस होगा और एरर प्रोड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो है ना डिकोरेशन नहीं दी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारा मेन के ऊपर मेन फंक्शन से ऊपर मेन फंक्शन से ऊपर जब हम कोई फंक्शन जो है ना डिफाइन करते हैं ना तो उसकी डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है लेकिन जो है ना अगर हम मेन के नीचे कोई फंक्शन डिफाइन कर देते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है तो ये जो है एरर ये मैं अभी आपको रिमूव करके दिखाता हूँ यहाँ जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी इसको कॉपी कर लो ऊपर पेस्ट कर दो फर्स्ट सिर्फ इतना है कि एड पे जो है ना लगा देना है सेमी कॉलन तो अब जो है ना इसको मैं रन करता हूँ तो अब कोई एरर आया देखो जीरो एरर जीरो वार्निंग तो ए लिखा ए मुझे डिस्प्ले भी करा रहा है तो क्या हुआ हमने गेट करेक्टर नाम का क्या बनाया फंक्शन बनाया ठीक है जो क्या करता है यूजर से लेता है इनपुट और उसको सेव करा देता है एक वेरिएबल में और वेरिएबल में सेव कराने के बाद वही वेरिएबल आपको रिटर्न करा देता है एज ए वैल्यू तो जो है जब यहाँ पर जब यहाँ पर हमने इसको कॉल की तो क्या हुआ कंट्रोल किया इसके पास इसने कहा कि भाई तुम जो है ना चल जाओ तो इसने जो है ना अपने ब्लॉग को चलाया एक वेरिएबल बनाया उसमें जो है ना यूजर से इनपुट लेकर उसको सेव किया और वही जो वैल्यू थी ना वेरिएबल में वो रिटर्न करा दी जहाँ पर इसको कॉल किया गया था तो यहाँ पर क्या आ गया ए ए जब यहाँ आया तो जो है ना वो असाइन हो गया वेरी नाम के वेरिएबल को वेरिएबल को जब असाइन हो गया तो यहाँ से हमने इसको उठा के फेंक दिया डिस्प्ले नाम के फंक्शन में डिस्प्ले नाम के फंक्शन ने क्या किया इसको जो है ना एज एक्चुअल पैरामीटर लिया और उसको जो है ना इसमें इस वार में फेंक दिया तो यहाँ से जो है ना कंट्रोल नीचे गया और प्रिंट होके हमें आउटपुट मिल गई तो अब आपको जो है ना ये है हमारी डिक्लेरेशन सही हो गया ये है हमारे पास फंक्शन हैडर और ये टोटल जो फंक्शन है इसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहेंगे और ये है हमारी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट ये तो दो है तो अब आ जाता है हमारे पास वेरिएबल ग्लोबल तो ग्लोबल वेरिएबल में ये है मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड और लिख देता हूँ वार और और ये यहाँ वार नहीं लिखता क्योंकि आ जाएगा एरर क्योंकि जो वार है ना तो उसमें एरर आ सकता है लेकिन मैं बाहर लिख देता हूँ और फिर आपको चेक कराता हूँ कोई एरर तो नहीं आता नहीं आता तो ठीक है यार नहीं आता एरर जब एरर नहीं आता तो फिर ठीक है यार इसको प्रिंट करा देते हैं प्रिंट कराने में कौन सा हर्ज है लेकिन प्रिंट कराने में क्या पता कुछ ना कुछ हर्ज निकल ही आया तो पता तो नहीं लगता तो बहरहाल मैं जो है ना हर फंक्शन में इसको क्या करता हूँ इसको क्या करता हूँ इसको क्या करता हूँ डेल करता हूँ और इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है प्रिंट एफ और क्या हुआ अम्मा जी क्या हुआ परसेंटेज परसेंटेज डी जो है परसेंटेज डी और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा वार लिख दूंगा वार लिखा तो अब एरर आएगा एरर नहीं आया क्यों नहीं आया आया आया आया एरर एरर एरर ठीक हो गया तो एरर नहीं आया अब देखो ये वार जो है ना एक्सेसिबल था इस फंक्शन में अब इस फंक्शन में देख लेते हैं क्या इस फंक्शन में भी है एक्सेसिबल तो यही स्टेटमेंट जो है मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो क्या होगा तो क्या होगा रन होगा और क्या होगा ये लिखूंगा तो ये देखो आ रहा है ना आ रहा है लेकिन जो है ना इसके साथ साथ एड भी आ रहा है एड क्या आ रहा है एड ये आ रहा है कि जो है ना इसको हमने वार नहीं लिखना बल्कि इसको वार वन कह देते हैं तब जो है ना ये सही तरीके से रन करेगा क्योंकि ये दे रहा है चार का ये ये पता है आउटपुट दे रहा था चार की और हम समझ रहे थे तो ठीक है तो इसको जो है ना मैं सही कर लेता हूँ तो अब अब आउटपुट आएगी ना सही तो अब देखो अब क्या हुआ पहले है कंट्रोल यहाँ पर और यहाँ से क्या हुआ यहाँ पर जब आया ना इस फंक्शन को एग्जीक्यूट पहले उसने ली इनपुट पहले ली ली के लेकर स्टोर करा दिया क्योंकि ये जो स्कैन एफ है ये पहले पड़ा है उसके बाद जो प्रिंट एफ है वो बाद में पड़ा है तो फिर जो है ना इसने प्रिंट करा दिया इसलिए पहले ए आया फिर ट्वेल्व आया और ट्वेल्व आने के बाद फिर दोबारा ए आया दोबारा ए क्यों आया क्योंकि ये डिस्प्ले फंक्शन में पहले गया और डिस्प्ले फंक्शन में क्या किया वहां से जो है ना डिस्प्ले कराया करेक्टर को और फिर दोबारा जब वापस आया ना दूसरी स्टेटमेंट के बाद तब जो है ना ट्वेल्व प्रिंट हुआ तो इस तरह का कंसेप्ट है तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी और पहले जो है ना वेरिएबल मैंने आपको पहले सही कहा था कि एरर ऊपर तो नहीं आया लेकिन लेकिन जब नीचे हम करेंगे ना तो वो एरर दे रहा था वो जो है ना एड्रेस प्रिंट करा रहा था इसका वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा रहा था तो जो है ना सही हो गया तो इसके बाद हम देखेंगे अब हमारी रह गई है हेडर फाइल तो अब जो है मैं इसको जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ ये जितना भी मैंने कोड लिखा है ये सारा का सारा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ये हमारा हो गया कमेंट आउट तो अब मैं क्या करूँगा अब मैंने बनानी है हेडर फाइल तो सबसे पहले मैं वर्ड मेन और फिर उसमें जो है ना क्या कर लेता हूँ प्रिंट एफ और uh, जो है परसेंटेज डी और फिर क्या होगा यहाँ से सम सम एंड सम क्या होगा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व अब क्या होगा अब आएगा हमारे पास एक बड़ा बड़ा एरर बड़ा बड़ा एरर आ गया ये कहता है भाई ये तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता ये आपने क्या कर दिया तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन बिल्कुल गलत है तो हमने अभी इस नाम की हैडर फाइल बनानी है तो हम जो है ना एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस न्यू फाइल में क्या करेंगे hash include S T D I O dot H and hash include conio डॉट एच और फिर अब हमने क्या बनाना है सम नाम का फंक्शन बनाना है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ठीक है तो मैं यहाँ से जो है ना int a and and b and मैं इसको ऐसे करके क्या कर दूंगा एक इंट रिजल्ट रिजल्ट तो हमारे पास एरर आएगा और एरर क्यों आएगा क्योंकि जो है ना हमने एक गलती की है जो कि शायद आपने नोट कर रखी हो वो ये है कि हमने रिटर्न टाइप तो दी ही नहीं तो रिटर्न टाइप हमने देनी थी इन और अब हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक है तो हम जो है ना अब हमारा रिजल्ट भी आ गया है सम हो गया है और सम को अब क्या कर देना है हमने रिटर्न कर देना है रिजल्ट ये हमारे पास रिटर्न हो गया तो अब हम इसको क्या करेंगे सेव कंट्रोल ऐसे करूँगा सेव और इसमें जो है ना मैं काटूंगा डॉट एच हेड नाम की जो है ना ये हेड फाइल की जो है एक्सटेंशन पड़ी है तो आपने जो है ना डी कर लेना है और इसको मैं जो है ना एडिशन एडिशन के नाम से सेव कर रहा हूँ ये एडिशन है और इसको मैंने सेव किया तो ये हेडर फाइल बन गई और मैं जो है ना अपने उस फोल्डर में गया इस फोल्डर में जो है ना ये एडिशन नाम की फाइल क्रिएट हो गया तो इसको मैंने किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सी में गया सी में जाने के बाद मैं प्रोग्राम फाइल में गया वहाँ से मैं इन बार कैटरा में गया डेल सी प्लस प्लस में गया फिर उसके बाद जो है ना टी डी जी सी सी चौंट पर गया फिर उसके बाद जो है छियासी थ्रेड फिर उसके बाद इंक्लूड और इंक्लूड के बाद ये वहाँ आ गए हैं इधर चेक कर लेते हैं कि हम सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं तो सी हमारे पास पढ़ा था तो कौन कौन कौन आयो ये कौन आयो हमारे पास पढ़ी है कौन आयो पढ़ी है तो यानी कि एस के डी आयो हमारे पास पढ़ी होगी तो यहीं पर हमने पेश करना है तो एडिशन नाम का जो है ना मैं यहाँ पर पेश कर देता हूँ तो ये हमारे पास पेश हो गया है तो ऐसा करते हैं कि हम जो है ना इसको कर देते हैं सेव इसको कर देते हैं सेव और इसको कर देते हैं कैंसल इसको कर देते हैं कैंसल और दोबारा से एक बार ओपन कर लेते हैं अपना चैप्टर सिक्स और चैप्टर सिक्स ओपन करने के बाद मैं इसको जो है ना पहले इंक्लूड करा लूँगा हैश इंक्लूड इंक्लूड करो एडिशन डॉट एच तो अब जो है मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास 24 पेंट का होके आ गया यानी कि ये जो अब हेडर फाइल है हमारी वो काम कर रही है हेडर फाइल जो है हमारी एडिशन है अगर मैं इसको इस लाइन को ना लिखूँ तो हमारे पास जो है ना क्या होगा हमारे पास एरर आएगा और अगर मैं ये लाइन लिख दूँ तो फिर क्या होगा हमारे पास एरर नहीं आएगा तो आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है तो आज हमने क्या देखा आज हमने यही देखा कि जो है फंक्शन क्या होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं फंक्शन कैसे बनता है function declaration function definition function calling और उसके बाद जो है ना इसको मैंने प्रिंट टेस्ट में डाल के भी जगह ये तो मैंने चंद करा दिया है और बाकी आप खुद कर लीजिएगा ये आपकी असाइनमेंट आप इसको समझ लीजिए उसके बाद लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का हो गया और उसके बाद जो है फंक्शन ऐसे हेडर फाइल जो मैंने फंक्शन बनाई और उसको जो है ना इंक्लूड नाम के फोल्डर में पुट कर दिया तो वो जो है ना वर्क कर रही थी तो ये हमारा क्लियर हो जाता है प्रैक्टिकल सेशन और अगला जो है हमारा सेशन होगा वो चैप्टर नंबर सेवन होगा जो कर जो कि रिकर्जन पर बेस है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़